kami ng McDonald's. Ano oras na mga 6.56. Walwal po kami. At tapos lang po namin punta ng 100 pounds sa school. So guys, walwal at 6.56. Ano oras na? Huh? 6.56. Gagala tayo guys. pa kami sa bus. 嗯，哎，对吧？ alam na kapukin tayo. Oh my God! Wala well, na, classmate yung, yung di ba kilala tayo? I think picture din sila. In the hmm. middle? May nakita ako na. 34, 30, 34. Tapos di pakita yung mukha natin? Pati sa ano, di ba sa una, ang damay. Tapos sabi ko, don't move, but I see you. Wala ka. Tapos after na sa una, no? And then guys, bukas makakasama ko ulit si Wendell. Punto po kami na. Saan pupunta bukas? Ikaw ba? Ano ba? Saan ba? <laughs> pumunta pala po kami sa beach bukas. Kasama po ang mama niya. Ay, fishing! Opo. Yeah, we're going fishing tomorrow. Ako yung amon sa dito ay basta ano, sintahan. Magsama ka pa? Sa Philippines. oh, no, na, ano po ako? Sana po ako? Sama mo si Liam ako. Liam, pwede ka naman. hindi po siya pwede kasi yung mama niya po stick po. Tapos that day tomorrow naman. Apay. Ah, eh. Meeting sana tayo. Opo. Oo. Tapos kayo? Yun hindi lahat. Kami ni Kayla. Tapos yung mama ko. Uy, Kayla, okay mo lahat. Mamaya. Mamaya daw. Mamaya daw eh din. Mamatay pa siya. Joke lang. Hindi, gawin pa yung ginawa natin. you know, pag malapit ng Halloween. Ako gusto gusto ko maggala. Ako din. Buti na rin nag yung nag nag-wall-wall na ako mabilis. Buti napilit mo. Paano mo napili? Umiyak ako. So guys, gusto pa ng umiyak nung ano, para lang mapilit niya. Para lang mapaungon niya. Pinili ko ko na punta pa ng Discord. Wala pong makasama pang babaeng ko. Tsaka guys, boring mo sa bahay. Ah, ang ginagawa ko, hindi mag-second, ganun. Magkipag-video ko dito. Sa printing to. Saan na tayo? ano yung si Our Yung may, Ah, dyan na Ay, di ba? Kita. Dito ng hilo. Ayun na muna guys. See you at the McDonald's. Mahal few moments later. So yeah guys, nakababa na kami ng bus. Hi. Bumaba po kami kasi ilang minutes pa yung bus. Uh, maglalakad na lang po kami. Gabi na guys. So yung bakla po namin kaibigan, may nakilala na namang lalaki. Tapos tinatanong yung pangalan. Cute daw um, kasi. Subscribe po niyo yung channel niya. May Pilipino pa naman. May channel ka, Liam? May channel siya? Oo, oh, yata. Taas mo ka. May Pilipino doon. Oo, oh, doon mga tao. Gago ka, nandimos eh. Taas mo ka. May, may channel ka? Wala. Wala pa po. Never... Pero magcha-channel po yan kasi alam po namin siya yung sisikat po sila. I will make on... Uh, make up siguro yung mga, yeah, ano yeah, yan kasi alam niyo maganda. Basta sa birthday ko. <laughs> One year to. <laughs> One year later, nag-vlog ka na. One year pa. <laughs> That's why, Mr. Tom, you said keep practicing. Oh? Ayun, okay, pwede. Okay. What happened? Wala na akong pang Wala na akong pang bag. Di ba headset? Can I look headset? Nangyari? Ay, tara mag-grade mag na ng unang grade kita. Ay, okay na natin ka ba? You can see it pump inside, pero kung sa inside and outside body. Wala, nakakainis. Sino guys, hinihintay namin si Ate Wedding. Should be clear. diba, flip na ako? Dito pa kami sa transit. Transit. Wait, is it full moon? Oh my, no, not yet. Kasi yung full moon talaga, best kitang-kita mo pala. Half pa rin. Hindi, pulmon na yung gawin. Parang cool siya. Hindi, kung pulmon best, malaki talaga yan. Nakana lang. Ba't buo siya best? Buo. Hindi. Ano, magka, buo yan, di ba? Ay, di hindi. Kasi wala siyang ano. Tsaka tayo alis, tsaka din aandar. Mas pakihawak nga yung sinampag ko. Naayos niya po yung bag niya. Aayusin ko muna pag pagmumukha ko. Hi daw. Maglalag ako, I don't know. Next year. Ang scary yun. <laughs> Lang, yung scary po nung ano? Ay, hindi kita. Dapat pababa. Hindi kita. Pero, guys. Sa moment, ang banda. I know. Beautiful Hawaii is. There you go. Ah! Nakakatakot tong kasama, kasama namin. Ayun, sabit Guys, pinaba bumaba kami sa bus kasi akala namin 12 minutes tapos mga 2 minutes lang naman pala. Naglakad pa kami. Mag-wave ako na ba? Yun, ka, ano, wave ka na. Oh my God, oh my God, ang sumong God. Wala, tignan mo yung ano, oh, si, ano, nagsisexy-sexy yan kasi yung mga gwapo andun sa ano, best. sa bus. Bus driver. Nagtatampo siya sa bus kasi, bus driver kasi andun yung mga gwapo, tas napababa kami grabe, tingin sila! <laughs> Nag-wave siya, bes! Nag-wave siya! sana alam ko naman niya. Sana, sana daw alam niya yung pangalan niya. Pero sadly, guys, hindi po ganun kakapal yung mukha namin para magtanong-tanong. Ayan, ayan, ayan! <laughs> Kang bibib yan! Mm-hmm. <laughs> yan? Marijuana? Mm. What time is it, Chris? Might 7.50. May tag agas, di Marijuana, iti, iti, ah, ang natin, pagdapang yun. Mm. Pero yun lang guys, yung ano dito, ang dami pong nagmamariwana. Oh, why do, why do, Nakahilo. Why do, Madami, may, may marijuana noon sa Pilipinas. Na-addict nga sila. Yeah, meron. May, no, some marijuana, yung iba may nakakagamot sa, siya sa mga sakit. True? May, may ano, may Pacific sakit na nagagawa ng marijuana. Yeah, like, ino, like ipaborek mo, tapos pagdigos mo siya. Eh. But I don't know what is it, so I'm not a doctor. I'm not I'm not the smart, I'm just 9 grade, so... Guys, you have to run, cause... Oh, yung ano, ano yun? Cause ano yung kwan, guys? Oh. Yung ano kasi guys, mga ilan na lang kasi maaano ah, na. Mo ang ano, taba-taba ako pag nakaganto. Ikaw din na mismo nagsabi ako oh. tapos maiinis ka. Hindi naman ba ako nainis? Napagod lang. Kanina kakasigaw. Sorry guys, hindi po namin na video kasi sobrang kakatakot guys. Nahulog po yung phone niya. Tapos guys, una pa lang papasok pa lang namin nag-stay po kami diyan doon ng 3 minutes pinipilit po kaming pumunta. Pero hindi po namin kaya. Pero hindi po namin kaya. Nakakatakot talaga guys. Hindi po kaya. Ay, may request lang ako sa iba. Oh. Kantahan mga mga viewers. Kantahan? <laughs> kakantahan ko dyan. I may anong kakantahin ko? And ang pangit-pangit po ng boses ko, to be honest naka ano po kaming lahat, naka jacket because it's so cold guys. Excited na ako for tomorrow. And yun na nga, McDo na lang po kami. Hawakan mo nga eh. Bes, baka ma eh, malin. Ha? Baka, baka, baka daman aso. Sana wala, pa, wala pong aso kasi. Nakakatawa. Last time po kasi nung pumunta kami Golden Coin, ganitong oras ba? Hindi, Mga 6. Pero gabi na po. Like parang, yeah, ganito na rin yung gabi niya. Yung dilim niya, I meant. And then, yun na nga po, pauwi na kami galing Golden Coin. Tapos Hindi, parang humabol ako bumili ng ano, arroz caldo neto kasi umuubo siya. Wow, eh, arroz caldo. Wow. Special eh. Tikma mo So, ayan guys, na, na ano po kami, anong tawag dun sa Tagalog? Like, Hinabol Like, po kami ng aso. Kaya ayun. Ah, tapos ako parang nahuli. Siya yung nahuli, siyempre. Sabi nila, pag magka, kahit mga best friends never leave each other. Pero pagdating sa aso, pag aso na, <laughs> kanya-kanya na po. Okay, pagdating ng haunted house. Kanya-kanya na po. Di ba noon nag-park eh? Okay. no climb in ah, ano, ano, no can. So guys, kami ibigay, ada, adaming tanabak ng tao. Mapagyan nag, naglakot na rabasa ko lang. Tanda ka naman eh, oh. Kasi ada ti ko nga, anak ko lang ako, boy. Arpo ko lang. Nagpapakay kami ako. Kumain na kami ni Nate. Taas ada mag-climb kami ni Nate. Ako ma. So guys, hindi na po, dito na po kami sa McDonald's. Saan po? So, parang yung sa bahay namin. Yung Nag-climb kami amin. Ah, Ang pangit nga, liyak. Ang liyak. sana all, sana mangyari na naman. Kasi di siya sa akin. To be honest guys, um, dito kasi guys, yung mga kabataan, yung mga bata, puro ano, ginag gadgets. Puro gadgets na hawak-hawak eh dyan sa Pilipinas, dun sa Pilipinas, no, I meant. Yung sa Pilipinas pa po kami. Uh, Diyos ko guys, kaming gabing-gabi, naglalaro pa lang kami sa kalsada. Yeah. Tapos ngayong lumaki na po kami. Full cellphone na. So yan guys, kung makakaw. Thank you. Thank you. Inanuhan ko ba? Ate, inanuhan yung ate ko. Kasi... <laughs> tayo mas gusto ko masarap. Hindi ka pipili? Umuuli na po siya. Sungit-sungit po niya. Charot! Ano? Okay, ganyan nyo. Anong nangyari dito? Anong gusto nyo? Kasya ba yung 7 dollars? masarap. Magkano <laughs> yung tanda? Ha? Hindi yan masarap. Oh! Ito na 6 pieces. Ang gusto mong sausawa. Yung... Hindi sa'yo lang. Kaya mag-share ako, di ba? okay. Um, natin kung may yung tita ko lang dito. Gusto niya ng price? Kasi tinatanong mo, Tungsong.